ekedde eggwanga baliyita russia na ukraine okwongera okulaba biki ebitambula buli omu akimanyi awuliriza nti ensi zino zombi nakati zikyali wakati mu katobagero k'okulwanagana era ngaolutalo oluli munda mu ggwanga lya ukraine luze lutambula kati ebbanga ligenze lyetoloola era nga amawanga gonna okuli russia wamu ne gavumenti eggwanga lya amerika atemamanya nti olutalo lujja kutuuka mu nnaku ze lulimu na biki ebigenda okuvaamu olwensonga nti olutalo luno owuliyo lwakatambula wiiki bbiri n'ennaku ttaano kitegeeza zennaku kumi na mwenda ezitambudde bukyanga lubeerayo na buli kimu kyonna russia ekola ekisoboka kyonna juke ndi russia erina ensi ezigikkiririzaamu okona okweteeka n'eggwanga erya ukraine nalo lirina ensi ezirikkiririzaamu zonna zirwana bwezingiri okwongera okulaba nga buli emu eggusa olubimbi lwe baliko olw'okwongera okutuusa obuwanguzi misoni ya rasha yakulaba ng'ejjako omukulembeze aliko olunaku olwaliro bamuyita zelensiki wamu n'okusaako omukulembeze akkiririza mu rasha olw'okulemesa enteekateeka z'amaga ga bulaaya ne nato ez'okwongera okusombera mu kitundu ekyo n'okuteeka mu byokulwanyisa wabuli ne gavumenti eggwanga lya amerika wakati mu kwongera okutambula egaziya n'okulaba ng'ekola ekisoboka kyonna okwongera okunafuya eggwanga lye bayita russia olwonna amerika okusobola okutuukiriza byonna ebigenda maaso ne byeyina okukola okwongera okubeererawo ddala era ng'olutalo naye bukeredde ku makya g'olunaku olwalulubadde lukyabumbojja wabula nti wadde lwasa baagitekako nnatti ez'amaanyi wabula egamba nti wadde nnatti kweziri naye tejja kupondoka wadde okuva ku bigendwa byayo ne ku mulamwa gwayo gwennyini ekyagenda mu maaso n'okwongera okukola buli kimu kyonna wabula amaga ga bulaaya gatula bufoofofo olw'ebintu ebyongedde okulinnya ebbeeyi mu bulaaya n'ebimu byongedde okubuulira ddala naddala munda mu ggwanga erya bungereza bannansi b'ensi ezo balaajana era basaba abakulembeze b'ensi zaabwe okuddiriza nnatti z'okuwagira omukulembeze wa ukraine olwonno ensi zisobole okutebenkera olwa byonna ebitambula na buli kimu kyonna ekirimu era buli lukya omuwendo gw'abantu abadduka okuva mu ggwanga lya ukraine gweyongera obungi era nga bangi badduse mu nsi eziriranididdewo ddala gye basobodde okuddukira obukeeredde ku maca g'olunaku olwaliro amawuli gabadde galaga nti abantu abakadduka mu nsi gye bayita ukraine bayingidde obukadde busatu n'ekitundu abaddu okudduusa okuva mu nsi eyo ogenda okubudama mu nsi endala era ng'ensi gye basinza okuddukiramu nga badduka ekibambuya kya bomu ezisuulibwa rasha buli kaseera wamu n'amajja g'okuttaka agakuba awuliriza ne galumba olwo nno ne basobola okugenda mu maaso okwongera okulaba nga bafunza ebifo ebitali bimu era nga kigambwa nti wakati mu bantu abakadduka okuyingira mu nsi endala ensi gye bayita poland y'ensi esinza okuddukiramu abanoonyi obuddamu bangi mu luno olutalo olugenda maaso era munnaffe balimu era ku bukadde obusatu n'ekitundu nga bwolekedde obukadde buna n'ekibiina kyamanga magatte kivuddeyo nekigamba nti omuwendo gw'abantu gwandirinnya okuva ku bantu bano abogeddwako obukadde obusatu n'ekitundu akumpi kugenda kutuuka eddala ku bukadde nga buna obw'abantu obunaziwira leero bujja kuba bumaze okudduka mu ggwanga lya ukraine okusobola okugenda okubuddama mu nsi endala olw'obusamba katukobo nobwe nyinyi obuliwo olunaku olwalero era nti bulunaku olukya lwakyeyongera amaanyi mu kulumba ku ttaka ng'ekoleganira wamu n'abayekera abali mu kitundu kye bayita ruhansiki n'ogutundu gwe bayita donesti okusobola okweddiza ebitundu ebitali bimu rwasha esobodde okusalako ogutundu ogusinga obunene ogw'ensi eno gye bayita ukraine era kati abantu babalekeddemu korido etunudde mu nsi gye bayita moldova wamu ne mu kitundu eky'e polandi n'abamu abagenda romania wonna kati wewakyali kyansi awo kyasobola okuyitwa ebitundu ebisigadde ebirala byonna munaffe byonna bibadde bigenze maaso okwongera okuzingibwa nati abakugu bazudde naddala abakugu mbikwatagana ebyenfuna n'amonga ga bulaya gonna munaffe okwongera okutwalizamu bazudde nti nati ezasooka okuteekebwa ku ggwanga lya rasha tewali nnyo kyamaanyi kyezaakoze era nti rasha ekyerigiisa n'okukola buli kyagala kyonna nga natti zino kumpi zonna mbawo kitambula era abakugu bazudde ne bagamba nti rasha yamala emyaka munaana ng'epulaninga olutalo luno era ne natti zino ezisalira amagezi ngeri kijezza zizza ojejja okuzibuuka oba ozepena ah, singa ddala zinaaba zigitereddwako kubanga yakimanya nti nati zino zijja kuteekebwawo era wani wavudde gavumenti egwanga lyamerika okulabula gavumenti egwanga lyebayita china ndi china yemu ku nsi ezongedde okuyamba rasi okusobola okusumattuka nati zino obutagikosa bulungi wabula ngateyo gavumenti egwanga lya china eh, gavumenti egwanga erya rasia ekola buli ekyetagisa kyonna mu kutuukiriza mission n'okuba ensi eno eya ukraine awuliriza okwagala okugimalawo era nga amawanga ga bulaaya agamu agegatya mukago gwe bayita european union bongedde okulaajana olw'ensonga ezimu ku nsi zino eziri mukago guno njavu nnyo wabula ng'ate ebintu byonna ebadde bikozesebwa mu nsi zino bibadde biddeoku okuva munda mu ggwanga erya russia ne biteekebwa mu nsi ezo wabula kati embeera y'abantu mu nsi zino egenda eyonooneka omuli ebintu gamba nga amafuta agongedde okulinnya mu bulaaya emmere eyeyambisa mu bulamu bwa bulijjo ebirowoozo awuliriza ssaako n'ebintu ebirala ebyambisa mu kukolamu ebintu eby'enjawulo ebigenderamu okwongera okuyamba abantu wano mu buli kimu kyonna era ng'ensi ezimu ku ezo ezigenda mu maaso okwongera okukola omukago guno mulimu eggwanga erya bufalansa spain wamu ne german mulimu yitale greece ne netherlands nazo ezira emabegawa bino byonna era ensi ezikola omukago ogumanyiddwa nga european union mulimu german bufalansa bufalansa yitale Eh, Spain, eh, Poland, Romania, Dutch, Greece, Hungary, eh, Portugal, Czech Republic, Sweden, bu, bu, uh, bu, uh, Bulgaria, wamu ne uh, Slovakia, ne, ne, ne, ne Croatia, nensi gye bayita Estonia, nensi endala ezitandise okukozesa olutalo luno olugenda maaso era oluliyo munaffe olwaliro. wadde bwebityo w'omu kulwanagana okwokwottaku kugenda maaso awuliriza era katiwowulya bino ng'ensisinkano wakati w'oludda lwa gavumenti eggwanga erya ukraine n'oludda lwa gavumenti eggwanga erya russia bagenda kuddamu okusisinkana olunaku olwaliro okwongera okulaba nga bongera okuteeseganya okutema empenda olutalo luno ngeri ki erusobola okukomekerezebwa n'okuggwa mu bbanga nga bayise mu kuteesa n'okumalawo byonna y'omukulembeze eggwanga lya bufalansa gwe bayita emmanuel macron leero asuubira okwogeraganyamu Moscow n'omukulembeze wa Russia Vladimir Putin era ku nsonga y'emu okutema empenda engeri gye bagenda okumalawo byonna era ng'ekiriwo baagala kupanga olunaku lw'eggulo kumbi abakulembeze b'amawaga gano agakirimaanyi basiibye bateeseganyiza ku mukutu oguyitibwa zoomu okwongera okutema empenda okulaba engeri gye bagenda okwongera amaanyi n'okuyamba ku ukraine ah, ku nsonga zonna era ng'amerika babadde bagisabye waakiri etendeke abavubuka abalwanyi abagenda okulwanira mu nsi eno bino amerika kubiika ebiganye olunaku olweggulo minisita wa defense owa gavumenti egwanga lyamerica yavuddeyo n'agamba nti amerika tegenda kuyingira mu kutendeka abalwanyi nga bagenda kulwanira mu ukraine olw'ensonga nti ejja kuba nga egguddewo olutalo oba n'okusosonkereza wakati waayo ne gavumenti eggwanga erya russia era ensonga lwaki putin omukulembeze wa amerika gwe bayita joe biden yagamba nti bagenda kusindika amagye ga amerika ku ttaka oba ga mu bbanga mu ukraine olwo kitege okutegeeza nti singa amerika ekikola ebanga egguddewo n'okulangirira sematalo owokusatu bino byonna amerika ebyewala egamba nti yokanyweze nati okusobola okulaba nga putin ayongera okunywezebwa mu mbeera byonna bweri ne bwekigenda nga kitambula kkiriza nsooka eŋŋendeko mu bulanga awuliriza kanveeko omulanga okumwa otugende maaso wakati mu lugendo tubaddeko awuliriza nga twongera okutula ebigenda amaaso mu ukraine anti buli nsi etema empenda zonna okulabira ddala ng'embeera nesobola okugwerawo ddala wakati mu byonna y'omukulembeze ogwanga la ukraine gwe bayita zelensiki yavuddeyo n'agamba nti amaze okulaba nti akola ekisoboka kyonna okwogeraganya ye kennyini nga ye n'omukulembeze wa russia gwe bayita vladimir putin okulaba nga embeera eno eriwo olwaleero egwawo mu nsi eyo nga bayita mu ngeri y'okwongera okuteeseganya era nti wakati mbyonna kino kivudde ku bulumbaganyi obwenjawulo russia bweyongedde okukola ku nkambi z'amagye g'eggwanga erya ukraine agamba mu kibuga kye bayita levivi wamu ne mu kibuga kye bayita marupo era wano obulumbaganyi obw'amaanyi bweyongeredde ddala era ng'olunaku lweggulo lwokka russia yakubye enfo za gavumenti eggwanga lya ukraine eziweredde ddala era nga kumbi ebisaawe ebyennyonyi za ukraine kumbi byonna russia eringa yagala okubimalirawo ddala ebisuulamu bomu n'ebiwomogola saako ne ebifo byebyokwerinda byonna egenza ebikuba era ngaolunaku lwegolo awuliriza rwasha yakoze olulumbo lwabadde olw'amaanyi nesuula bomu muneesuula bomu neesuula bomu mu bifo ebiwerako era neekuba n'ennyonyi ssatu eza gavumenti nga za kika kya su 24 rusia yakubye drooni zennyonyi ezevuga zokka 11 olunaku lweggulo neekuba communicationis center ssatu olunaku lweggulo era kino nkyaleesewo okutya okw'amaanyi ate wakati mbulumbaganyi bwe yakoze kigambwa nti yalumbye n'enfo ya gavumenti ebadde ku nsalo eyawula poland ne ukraini nayo kenyini n'egikuba era nti wano wabadde watuukira abavubuka abalwanyi ababadde bava mu nsi ez'enjawulo n'abamu abaava mu kitundu oba mu nsi gyebayita chichinia n'abamu kwabadde bavudde mawaga ga bule nga babatendekera awo yonna bagikubye era kigambwa nti wandiberawo n'abajasa abagwira abateberejeka nti bandiba aba amerika abadde batu mutendeka abavubuka bano wabula kino amerika yakiwakanyiza nti yo teina bavubuka oba teina majje bakutaka batendeka abavubuka balwanya bagenda okuyamba ku gavumenti egwanga lya ukraine addala mu kitundu kyenyini era omukulembeze wa amerika yagambye nti mpawo amerika kusindika mujasiwayo okutendeka abalwanyi olwensonga tayagala kuyingira mu luta luno wakati waayo ne russia ne russia esuubiza nti ejja kufulumya lipoota ku nsonga eno wabula amerika evumidde obulumbaganyi buno obwakoleddwa russia yasudde bomu kifo kino era nga kiri kumpi nnyo n'enkambi oba n'ebyokulwanyisa bya nato ebiri mu ggwanga lya poland ekyaleesewo okutuuka amaanyi wakati mu ngeri russia gyeyongedde okukyusakyusa n'okunywezamu buli kimu russia yakubye eterekero ly'ebyokulwanyisa bino bibadde byakaweebwa ukraine nga bijwereddwa amawaga ga bulaaya omwabadde germany bufalansa bungereza ne amerika nga bigenda kuyambako mu kuba ennyonyi za russia eziibonga mu bbanga mu kusuula bomu n'okuba ttanka za gavumenti gwanga e russia naze zikola obulumbaganyo obwenjawulo mu bitundu ebitali bimu era okuba ku etterekero lino ebyokulwanyisa lino ebadde byakaleetebwa munda mu ggwanga ero kino kivumiriddwa n'okwongera okulaga nti buli lukya russia eyongera okugaziya ennumba zino n'okendeeza munafe awuliriza ku ngeri y'amagye g'eggwanga lya ukraine mu nnumba ezinyo zibadde bakola mu kulemesa byonna russia erwana okulaba ng'etwala ekibuga kye bayita kiyevu n'okutwala ekibuga kye bayita kalikivu wamu n'ebibuga ebirala bisatu wakati mu bulumbaganyi buno bwennyini obugenda maaso olw'enjawulo mu buli kimu kyonna nga bwe kiri era wakati mu bino byonna bwasi egamba nti egenda kola esoboka kyonna okulaba nga enafuya n'okulemesa byonna ebigenda maaso awuliriza era nga lwasi egamba nti eyina engeri gyegenda okusumatuka doola okwongera okuginafuyiza ddala era nga doola egenda enafuwa sente amaanyi gayo mu bungereza wamu ne mu rasha ne mu nsi endala wakati mu buli kimu olwaki ekudaalidde amawanga ga bulaaya negamba nti erina sente ezigimala okuyita mu kusoomozebwa kwonna nebbanka ziri bulungi ddala awatali mutawaana gwonna wadde okulabira ddala nga basobola okufuna obuzibu mu byonna ebigenda mu maaso munaffe olunaku olwaliro era lwaki egambye nti ensi esuubira nti ejja kuyita munatti okunafuya rasha n'okugijja ku mulamu gwonna oguliko esaaga busaazi yejja kugenda mu maaso okutuukiriza mishoni zaayo nga tefunye kusoomozebwa kwonna mu buli kimu kyonna ne bwe kigenda nga kitambula egambye nti amawanga nayo kanyine eneetera okuyingira mu nsobi bikwatagana n'ebyensobolegana wakati mu butakkanya buno bwonna obugenda maaso era obuliyo munnaffe olunaku olwaliro ez'enkumi n'enkumi z'abantu mu kibuga kye bayita marupo nazo ababadde bagenda maaso okwongera okudduka abamu balemeseddwa wakati mu mizingo obwedde egikubibwa mu bifo ebitali bimu era nga embeera ey'ebyobulamu si nnungi n'akamu mu kitundu kyennyini wabula abadduukira abantu abafunye obuzibu bagamba nti bamaze okutuusa obuyambi mu kabuga kano oba mu kibuga kino okuyambako mu kudduukira abantu bano olembeera etali nnungi awulira gye bali mu kiseera kino mu mbeera eriwo era nga abajaasi ba gavumenti eggwanga la ukraine ababadde bakyali ku nkengeza akabuga kano bagamba nti bakyalemeseddwa wakati mu kwongera okuwuliziganya ne bannaabwe olw'ensonga nti bo basobodde bulungi nnyo awuliriza okuggibako communication mu kitundu ekyo awuliriza wonna era nga buli lukya abantu aba badduka bagamba nti wadde badduka naye okusomoza okwamaanyi kubakyalina engeri gye basobola okutambula okuva mu bitundu ebimu okudda mu bitundu ebirala nakyo kimu ku bintu ebikyabasomozezeza ennyo wakati mu lutalo luno awuliriza olugenda mu maaso munaffe oluliwo eryomukulembeza bufalansa asuubiriza n'agamba nti bagenda kukola ekisoboka kyonna minisita gavumenti egwanga lamerika ow'ensonga ezebweru yasinkanye ne munne kuleba ow'eggwanga erya ukraine okwongera okuteesa okulaba engeri gye bagenda okulaba nga batema empenda okuddamu ku sinkana lw ebikolwa bino byonna ebitambula byonna okusobola okubeerawo n'okukkaanya obulungi munnaffe ku nsonga ez'enjawulo era nti wakati mu byonna uh, bigenda mu maaso olunaku olwaliro ukraine etuukiriza ekyokusaba amaga ga bulaaya waakiri gakola ekisoboka kyonna gabeko ennongoosereza gye gakola okuteekawo nofly zone okulemesa ennyonyi za russia ezeebonga mu nsi yaabwe wakati mu buli kimu kyonna awuliriza nga bwe kiri era bwatyo zelensky agambye nti russia okulumba naddala enfa eziri ku nsi ezigiraaniddewo ddala akiyinza okwongera okugazi olutalo luno era nekivamu obuzibu n'obulabi obw'amaanyi mu buli kimu kyonna nga bwekitambula wabulala ukraine egamenti bakanyiza ne rasya wakati mu bino byonna okwongera okulaba nga ddala ebifo abantu mwe basobola okwita n'okutuusa obuyambi nabyo kenyi bisobola okutambula mu ngeri ennungi mu buli kimu minisita wa rasya avunanyizibwa ku nsonga ezabirigo bayita sagei lavrov abakanyiza ebigambibwa nti basudde bomu ku malwaliro omuli eddwaliro lye baakubye mu kibuga kye bayeta kalikivu mu kitundu kyekimu kyekyo n'agamba ebisi bituufu n'agamba bigendeddamu okwongera okwonna ensi yaabwe na buli kimu kyonna ne bagamba nti abajaasi ba gavumenti eggwanga lya ukraine nabo bakuba abantu abulijjo amasasi oluusi ne bawayiriza amagye ga gavumenti eggwanga lya russia n'agamba nti amagye ga matendeke bulungi agegendereza okutta abantu yensonga lwaki abantu si bangi nnyo abakafiira mu lutalo luno mu mbeera byonna munafe awuliriza nga bwe kigenda maaso awuliriza bakkiriza okwongera okutambula mu buli kimu kyonna era ngaokuta okwamaanyi okwabakugu bagambe nti wakati mu lutalo luno gye lunaasigala nga lukyatambula n'okwongera okugenda mu maaso ah, kiyinza okwongera okuvaako obuzibu sinakindi n'okugezaako okwongera okunafuya ebyenfuna amawanga gasinga obungi omuli amawanga gakyakula n'ago agali mu bulaaya n'agali mu maserengeta ga amerika ne ku lukalo lwa afrika kwennyini okwongera okunafuwa mu nsonga ezitali zimu olwasa yabadde ekyakkiriza ensubuligano okusobola okutambula obulungi n'ebitongole n'amakampuni amalala naye nga lwasi erabudde amakampuni agagalayo mirimu gyago mu russia nti gavumenti yandiwadizibwa okweddiza amakampuni gano era etteeka litwaliddwa mu palamenti libagibwe mu nambiro eri amakampuni agawalirizibwa mu ngeri etali ya bulambulukufu bulungi okuvaayo okulamba ku nsi endala olw'entalo eziriwo ez'ensi ezimu nga ne pakistaani ogitwaliddemu zivuddeyo ne zirugumbula amawanga ga bulaaya ah, pakistaani okusinira ku praminisita eggwanga lya pakistaani agambye nti bo tebagenda kutambulira ku ntoli wadde okuwagirwa oba okulambibwa ensi endala munnaffe mu buli kimu kyonna era nga kino kiriridde esimu eyakubiddwa minisita w'ensonga ezebiri w'eggwanga lya america webaita brinken ng'agikubira kuresh minisita wa gavumenti gwanga lya pakistan wakati mu kumuwoyawoya pakistan eveeyo evumirira ebikolwa ebigenda maaso mu ukraine omwe n'okutirimbula abantu bonna era nga kinajjukirwa prime minisita wa gavumenti gwanga lya pakistan gwe bayita imran khan wiiki ewedi asinkanako bambasada abamwanga aga bulaaya abali munda mu ggwanga lya pakistan n'abagugumbula okukola nabo kennyini obutavangayo buli kaseera okuvumirira eggwanga lya buyindi ku bulumbaganyi bwe bakola ku bantu bomu kitundu eky'e kashmir yamugaye ndi pakistan erina enkolagana yaayo eyanamaddala ne basha era ensonga lwaki wiiki ewedde imran khan yakyalako mu kibuga moscow ekya russia wakati mu kwongera okuteeseganya n'okumala buli kimu kyonna nga bwe kiri era nti kumbi wiiki eno ne wiiki ewedde baminisita b'ensonga ezeebwera okuva mu maga ga bulaya ag'enjawulo babadde bawuliziganya butereevu ne baminisita b'ensonga ezebula okuva mu mawanga ga asia n'aga middle east okuvayo okubegattako mu kuvumirira ebikolwa bya russia na buli kimu kyonna nga bekitambula mu butondo gwennyini awuliriza bwe tudda tulabe naddala wakati mu bitambula ebirala tuli munda mu ggwanga baliyita ukraine ne russia biki ebitambula na biki ebigenze mu maaso okwongera okwononebwa russia eyongedde okuzingako ebitundu ebisinga ekuba buli kanyumiro konna kumbi ebifo bya gavumenti egenze kubimalirawo ddala egamba nti ekyaliwo paka nga ekigendwa kyayo awuliza kimaze okutuukirirwa bwe tuvaawo nga tumaze ukraine erasa tujja kgendako ku bulumbaganyi gavumenti eggwanga lya iran bwe yakoze ajjukira ku nnaku olwomukaga ne ku sande iran yakola obulumbaganyi ku nfo za mosaadi mu iraaka nebiramu n'ekizimba okwali gundi e, e, embasi ya gavumenti eggwanga lya amerika bwe tugenda kuba tubiraba byonna eisirayiri ekkiriza kituufu waliwo baegenti baabwe bamusaadi abafiidde mu bulumbaganyo bwakolebwa naye tevudde kukakasa nti oba enekuwola eh, okuwolera eggwanga iran egambye nti tejja kukoma ku ekyo ejja kwongera okulumba enfo za isirairi zeteebereza nti etweningira bambega baazo wakati mu kutugomya ensi mu bifo ebyenjawulo naye okutuuka olunaku awuliriza gavumenti eggwanga lya bufalansa evuddeyo nerabula gavumenti eggwanga lya islamic republic of iran egambye nti iran erina okukomya bunambi nenkola gyetandise eyokusosonkereza bufalansa eyogedde ebigambo bino bufalansa egambye iran negamba nti iran olina okukomya bunambiro enkola y'okusosonkereza gyotandise ogenda ngaokola kubanga ebigenda okuvaamu tebijja kubeera birungi singa onoosigala ng'ogenda mu maaso ng'okola ebintu bino bufalansa awuliriza yebyogedde bufalansa okuvayo okulabula iran uh, kidiridde obulumbaganyo iran bweyakoze ku nfu ya isirayiri eyekitongole kya gavumenti egwanga lya isirayiri ekikezi kyebayita musaadi enfo eno ebadde yakyama nnyo era ngaeri munda mu ggwanga lyebayita iraka mu iraka mu kibuga kyebayita ebil ku nkingizakyo webabadde amerika webadde ezimba ekizimbe wegenda okuteeka embasi oba gibaita consolot eya gavumenti eggwanga lya amerika awuliriza munda mu ggwanga ero okusula ku mawulire agava munda mu ggwanga lya islamic republic of iran iran ekakasiza obulumbaganyi buno negamba nti yabukoze era yabukozeseza emizinga gyabadde kumi n'ebiri egy'ekika kya ballistic missile egyalundya enfa eno nezigikuba iran egambye nti yasosobudde enfaino nti ah, babadde batendekerawo bambega ba isirairi bebayita mosaadi iran neyonoona naddala ebintu bingi ebikozesebwa mu kifo kino wabula nga tewaliwo kulumizibwa wamu n'okwonoona naddala ofiisi oba konsolati ya amerika mu kitundu kyennyini wabula iran egamenti yakubye ekizimbe ekibadde kikozesebwa wakati mu kwongera okutendeka mambega bano ndi kizimbe kino kibadde ekya gavumenti egwangala ezairi yokkanyini ekiteekamu sente okwongera okukiteeka mu kifo kino kyenyini era nga ebiri kiri mambuka geggwanga lye bayita irwaka munafe awuliriza bino byonna byabaddewo nakola eggulo ngaobudde mbwadde busaasaana era ng'ogutundu ewabadde bino gusangibwa mu kitundu kye bayita kudus oba kye bayita eh, ekyabakaadi mambuka geggwanga eryo era nti amerika yo kennyini obadde olaba amerika wano nga yeeriwo wabula nga amerika emabega eri mu kutendeka abamosaadi okunokoteka n'ebitongole ebirala ebyobwambega wabula nti mu biseera ebyalumbidde tewabaddewo amerika wabula ezeerekakasa nti waliwo omu ku bakozi baayo oba ku bantu baayo eyasobodde okugenda n'ebisago ebyamaanyi era nafiiramu mubulumbaganyi buno awulirizo bwakoleddwa yo gavumenti gavumenti egwanga la iran egambye nti mosadi abawerako batindwa wakati mu bulumbaganyi obwakoleddwa buno wabula nga kino iran esuubiza okukikakasa wakati mu kwongera ofulumya amanya n'ebifaananyi ag'obulumbaganyi obwasobodde okukolebwa iran egambye nti egenda kukkiriza isirairi kwerigisa munda mu ggwanga lya iraq nga isirairi naye kenyini bweremesa gavumenti eggwanga lya iran mu ggwanga lye bayita erya siriya mu bitundu bino byennyini iran ekola obulumbaganyi okiddiridde mu mwaka gwa 22 iran bweyakola obulumbaganyi ku nfo y'amagye ga gavumenti eggwanga lya amerika gye bayita al asadi eyabeesa eri mu kitundu ky'obugwanjuba obw'eggwanga eryo erya iraka oluvannyuma olw'okutta munnamagye wa gavumenti eggwanga lya iran gwe bayitanga jenukasimu sulaiman nekola obulumbaganyi era ng'obulumbaganyi muno obwajjidde awuliriza kiyidiridde obulumbaganyi obw'enjawulo obwajja bugenda maaso okwongera okukolebwa ne mu mwaka gwa 215 waliwo nuclia mu mwaka gwa 215 oluvannyuma lw'okukola endagaano y'okulaba nga iran tefuna byakunanyisa bya nuclia era ogenda okakana nga iran amerika evudde mu ndagaano eno mu byonnaffe byonna ebyaliwo gavumenti eggwanga awuliriza erya bufalansa egamba nti iran wakati mu bwegenda ekola yandifuna obuzibu mu kiseera kino nga bakyali mu kuteesaganya okw'okuzaawo endagaano eno gye bayita eya 215 eya nukiliya wakati waabwe ne gavumenti ey'eggwanga lye bayita amerika minisita wa gavumenti eggwanga la iran avunezebwa ku nsonga ezeebeerwa asambaza amawulire agabadde galaga nti oluvannyuma olw'obulumbaganyo bwakoleddwa akiyinza okuwaliriza amerika okusazaamu enteekateeka zonna ezibaddewo ez'okuteeseganya ku ndagaano eri eya nukiriya 2215 kino gavumenti eggwanga la iran ekisambaze negamba nti ekisobokerako ddala wabula ne ssaabateesa wa gavumenti eggwanga la amerika mu ndagaano enagambe nti okuteeseganya kugijagenda amaaso nga bwekubadde kulambikiddwa bulungi mpawo kyonna kijja kukyusa wabula amerika tenabakuvaayo nakubakokyogera ku bino byona yonna olw'okulabula gavumenti eggwanga lya iran awuliriza ku byakoleddwa iran yemu ku nsi eziri mu iraq ezirwanyisa ebikola by'obutujja ebimanyiddwa nga ebya islamic state ebimaze ebbanga bwebumbujja wamu n'amajja amalala ag'enjawulo munnaffe gakolebwa iran egambye nti wakati mukola obulumbaganyi buno emizinga gyabwe gyonna nga bwe gyagenze 12 egyasobodde okukuba tageti yonyini gye babadde baliko era nga kino kyekyavuddeko obwanguzi obwo obw'okukuba n'okusanyizawo ddala enfa ezo munnaffe ezakubiddwa wadde webito irani egambye nti eyimirizaamu muteeseganya zebadde genda nazo mu maaso wakati waayo ne gavumenti eggwanga lyebayita saudi arabia era nga kino kivudde ku saudi okuwanika abantu abawerako ku kalaba munafe onaku lweggulo nga bavunaana emisango ennyabulo gye baakola era gye bagenze bazza awuliriza munda mu ggwanga lyebayita iraka inamuule gongodde okuva munda mugwangala islamic republic of iran wabaddewo meeting ezibadde ezitulibwa wakati wa iran ne saudi arabia nga baagala okukozawo enkolagana yaabwe n'okwerabira byonna ebaddewo okumala ebbanga mu myaka egitambudde okuva 216 amunaffe n'okutuuka olunaku olwalero iran egambye nti yo tegenda kuddamu egimirizaamu katonga bwekyetegereza obulungi olw'abantu abatiddwa ababadde ku ludda oluvuganya gavumenti eggwanga era abawerera ddala enawe gwe mulundi ogusoose okutirimbula abantu abangi bwe bati munda mu ggwanga liri erya saudi arabia arabia munafe abasuka ekinana era nti abantu abasuka ekinana mu saudi arabia bawanikiddwa kalaba nga bavunana emisango egitali gimu era nga kubano kuliko n'abalikudde oluvuganya gavumenti n'abakolokota gavumenti obakabaka bigwanga lya saudi arabia mulimu n'abashiya bono awuliriza abali mu bitundu ebitali bimu irani egamba nti makumi ana muomu ku bano awuliriza babadde bagenda maaso okwongera babadde bashiya okuva mu bitundu bayita ahasa ne katifu abamu ku abo munafe awuliriza gye basinga ngaakigamba nti babadde basekete ya gavumenti eri mu bukulembeze obwakabaka obwa saudi arabia era nga kino ejjukira nti saudi arabia yatabuka ne irani mwaka gwa 216 oluvannyuma lwa saudi arabia okuwanika kalaba omu ku banaasi oba omushiya gwe bayita sheikh nimuri bakil al nimuri ekyavaako eh, abairaani okulumba embasi ya sawudi mu kibuga ekikulu ekya irani kyebaita tehran ne bajoona n'okuba ebintu ebiwererako ddala awuliza mu kitundu kyenyini kyagudde egamba nti sheekh nimuri bakil animuri yali agezaako okwagala okunga abantu bekalakasi mu bwakabaka obwo n'okwagala okugjako obukulembeze obuli mu saudi arabia n'amaanyi iran yabiwakanya era okuva olwo mu 216 n'okutuuka olunaku olwalero mbawukambuku konna ke balima wakati w'ensi zino zombi era ne ku mulundi guno badde batandisa okuddamu okuteeseganya okwerabira enjawukana ezaaliwo ate sawo neddamu okuwanika abantu abasukka ekinana ku kalabu onnaku lweggulo iran neerangira nti era nayo esazizaamu enkolagana ebadde kyetandise okubeerawo ey'okuteesaganya wakati w'ensi zino nga bwekyetegereza ebintu bino ngeri gye byakoleddwamu wabula minisita wa saudi arabia ow'ensonga ezebula agambye nti wadde ebyonna byabaddewo wabula balina essuubi ddala nti bajja kugenda maaso okwongera okulaba nga ddala enzi batukanya enteesaganya zino okusobola okulaba nga buli kimu kitambula buli n'okwerabira byonna mu ngeri gye badde bigenda awuliriza mu maaso munnaffe nga byongera okutambula era ngaokulangira mubutongole nga enteesegana zino bwe zikyayimiriziddwamu olwa bino byonna ebyasobodde okugenda maaso nga bikolebwa byaze oluvannyuma lw'abakulu bano nga minisita wa saudi ow'ensonga ezeregeta faizo bin farhan ali suudi yekenyini abadde asobola okulaba nga mu bbanga sidde n'agendako mu kibuga bagdaadi n'okusinkana n'abakungu ab'enjawulo okuva munda mu ggwanga lya iran okuteeseganya ku nsonga ezimu awuliriza nga bwe zitambula awuliriza